Terra do Morango, cidade hospedeira, a capital dos turistas, Gravatá é uma cidade turística localizada no interior de Pernambuco. É uma região de transição entre o sertão e a zona da mata. Portanto, podem ser encontrados diversos exemplares tanto da mata atlântica quanto da caatinga. O município está inserido na bacia do rio Ipojuca e do rio Capibaribe, além do rio Amaragi. O clima de Gravatá é considerado semiárido. A temperatura média anual é de 22 graus, com mínima chegando a 15. Tem como principais atividades econômicas a agricultura, o comércio varejista e a pecuária. Mas não viemos falar da economia de Gravatá. Estamos aqui para apresentá-los a Cachoeira da Palmeira. Localizada no brejo de altitude, aproximadamente 550 metros acima do nível do mar, é um ambiente balneável, com bicas e piscinas, ideal para banho, meditação, fotografias e descanso. cachoeira, de água cristalina e doce, tem cerca de 20 metros de altura, com 7 metros de largura no trecho superior e 12 metros no inferior. Desenvolve-se no local a prática do ecoturismo, com base na conservação do meio ambiente. é dominado por uma vegetação remanescente de mata atlântica, afloramentos rochosos e um pequeno dique de pedras que representam as águas do riacho Urusumirim.